Давай. Веревку дай. Ну давай, сейчас так дерну. Закрой глаза. На счет. Пять. Убери руки. Руки убери. Руки убери. На пять. Один. Убери губы. Два. А, Нигде. Ну не больно. Я тебя предупреждал, что это не больно.